бародару як эълонро мехоҳам ба сабби шумо расонам ки як бародари тоҷики худмон компанияи авиапарвоз дорад билетҳои ба тамоми самтҳо ҳастанд бо нархҳои арзон дастрас чӣ аз русия ба тоҷикистон чӣ аз тоҷикистон ба русия ва дигар давлатҳо ҳам доранд метавонед ки ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед билетҳои худро ба таври онлайнӣ дастрас кунед албатта аз номи канали калхозоботӣ мегӯед ба шумо тавҳиқҳо дода мешавад ҳатман занг занед ассалому алайкум подписчикҳои калхозобо тв бачао ина имрӯз навори мо электровелик бачо бисёр кас хоҳиш карда буданд ина омадем бозори калхозобода ҳозир як такта шумода обзор мекунем велик ас детски велик ва дигар великҳо кама ҳастанд скоростной ҳастанд бачаҳо агар видеомон мақул шуда бошад подписатся лайка обязательно фаромӯш накунед бачаҳо ика меҳнати мо беҳуда наравад ака велик чанд шид ака электро велик и чорним азора бо арзон мешавад чорним ҳазор сомони бо арзон мешавад и баъд чанд километр мегардад зарядаш чи хел я зарядаш як зарядаш панҷо шаст километр мераванпедалам дора зарядаш педал қатӣ бо рафтан мегинам эмалон сар поезд агар ин вели қати ҳай кунад бо аккумулятор ягон чиз зарад мета зарад мета асад рада намемонена мерава ина бачо чорину ҳазор сомона бо арзон мешава муомила дора айнони калхозоботи газ зане арзон када мета оз якта барои витрина бировардаге скла даста мо сабилат када мета ина бо инхири самакат шида и самакат чанд шид ака электросамакат 2800 сомон бо арзон мешавад 2800 сомон бо арзон мешавад ина ассалому алейкум занҳои меҳрубон хоҳарони азиз ман старшевица директори компания фаберлик оиладор соҳиби чор фарзанд айни замон дар федератсияи русия бо ҳамроҳии оилаи худ зиндагонӣ мекунам дар командаи мо зиёда аз ҳазор нафар занҳои хонашин ба меҳнати ҳалоли худ кор мекунанд ки ҳамин зиндагии худро хубтару навстар гардонанд занҳои меҳрубон шумо ҳам хоҳиши кор кардан доред дар хонаи гармакак нишаста дар пеши фарзандҳои худ через телефон кор кунед ва зиндагии худро хубтару навстар гардонед агар шумо хоҳиши кор кардан доред ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дидаед ба ҳамин рақамҳо занг занед ватсап ба нависед ҳама нозукиҳои корро мефаҳмонем ҳама саволҳотон ба ҷавоб мегардонем компания фаберлик яке аз компанияи калонтарини ҷаҳон мебошад ки дастафкаш хо тоҷикистон хо русия хо дигар давлатҳои ҷаҳон ба бошед метавонед кор кунед дар командаи мо фақат занҳо кор мекунанд хоҳиш мекунам фақат занҳои меҳрубони хушмуомила занг занед ва кор кунед ки зиндагии худро назгардонед яке то чанд кило вазна бардошта метавонам 80-90 килоро спокойно. 80 90 кило беймало. 200 килоро мумкин бара. Умавоеш ки мегум сидени дора ку уш то 120 кило ва 150 килоро спокойно мебара. Уан ҳозир аста? Ҳо, уно сабит кеги дуртар намонад. Сай ҳозир ура мерем, дуранда як боша меброрем, тамошош мекунем. Ира мешида ки чанд сумона ка? Я то дуни мазал сумона. То дуни мазал сумона? И чанд километр мегарда? И сикилометрсикилометрсикилометрк ҳаво хунукай мумкин камтар бигарда любой чи ҳаво хунукида акниаташ камтар мебарад ин хеле бачаҳо ана великои айс мегардем беларус беларус а и чанд сумака ҳазору сад сум бо муомиладора ина пакшкошам бахёр расис ки оригиналсушам ғавс тайёр инаиш айс ай айса айсои пешакӣ бидан кун Я бор исмуну фиача сёнка. Рамошон бақвата ка хели каҷала намеша вози китайски равон бромадага. Дискош алиментиан да олой зан мезана. Ина нига документиш катиша. Ина ин. Амия? Ина документош буда бисёр каза ке коментар да ҳар чи менависа китайски ҳар ҷо менависан. Чи ки беларуси тоза ҳам чехски союз након тариян. Дискошон алюминий. Оо, дискош алюминий. И нархи чиқира бар ака? И 1900 сум бо арзон меша. 1900 сум. Бахёно пеш-пеш амия. Пеш-пеш амия. Бо муомила дора. Оо. Ина басо касе харидани боша, картошон аст, картофта дастапкан мекунад агар як онҷо боша? 100 фоиз. Дастапкан дора. Марҳамат, ина бозор калхозо бод. Ҳамзи берам мебоем, ёки боша ҷо як мошинчо ҳам ҳастанд, электроника тиян. Мошинчо?

İşçansı mətə qələm əgən? 1080 sum bu arzum üçün. 1080 sum ona. Oyna mətə هزار 500 سوم با آرزو میشه برای اینا گلابکو مقصد کسی فرزند داشته خریدن باشه به این مالا میگیرن این چند قطعه خوب میگردم بعد این یه ذریعتش 10 ساعت 10 ساعت میگردم به این مالا میگیرن بعد اینه ویلیکچوی خوب آوردم اهگینالی زور سه چرخه и чанд сум як аба 380 сум бо арзон мешава 380 сум ина як рӯшани баре мешава бачо барои гулакҳо 380 сомон бақвар буда э? и велико чанд ши и 580 сум бо арзон мешава пеш пеша э? мақсад намош бақват ая 580 сомон бача барои фарзандатон харидане бошем ҳаста бе ин маълумот ина бо як электрони велика иша самакат иш бо ауда бақувваттар будаяд ина нарша тамошо кунин авазатр дора ира нархаш чихела каба чор ҳазор сомон рӯи панҷо меравад панҷо меравад рӯи панҷо меравад тезиш 4000 сом бо муомила дошта ин аба чор хар мар ҳама чиза дора сидени дора фарош гирун мешон аа сидени и вазн чан қадар мебарда ка 150 кило фарош 150 кило ана и бад километр чан ка мегарда 30 километр 30 километр а зарадчак парадчак ҳамаш дора ҳамаш комплект комплект яки бад запчастош агон шава запчаст ёфта ям запчаст акам проблема камор покришка ҳаста проблема ҳаста я agar akkumulyatorisi айкормона бунам гуфтан мешава чор ҳазор сомон бо муомила дорам ина бачаҳо электровелик анака бера меброем бера меброем ина великои скоростной размери бистну размериш бистну а рамаш алюмин алюмина мақоат будай и кадом давлата россия веломакс россия веломакс Сумма чикле бадака? 2.5 мазора бу арзон мешад. 2.5 мазор сомон. 10 миллион доллар. Бархамар, да, вообще 2.5 мазор сомон. Размери 26. Размери 26. Ага. Ища азор 18 сум бу 10 миллион доллар. Азор 18 сум 10 миллион доллар. Иам алюминия я? Ина ишам алюминий. Размери 26 тормузаш вакуум мюзик сифатли. Ага. Иам 2.2 bu arzon мешад. Bu arzon мешад. Ага. Не простой сайт. ҳамина парастоиш тормозош парастоишак 1800 сом бо арзон мешавад ина бачо ё ҳамаш ҳама веломакс як фимаш як фирма алюминия ина ишна ки дигар фирма стилмакс бакаждо ҳазор шасад бо арзон мешавад юрама запчасушна ёфта мешавад бозорда ҳастад ва камой бор аз мери 24 асташ мекат ин камой чанд сум айта ин 1100 1100 сум ин бо моба иш қат мешавад ҷам када бигира бенава бемаро ин аз мери калон шай 24 шай а бо бо майда шад аз мери зиниш боло мешава бемаро ин боло паст ҳам ин мешидаги чанд сум мешава бадака ин 900 сум 900 сум о иш 1100 сум 1000 сум и қатиу чи фарқ дорад иша қирғам мебурорам аҳа иша айрасия меа а иша айрасия мебурорам ای ایرامش فرق میکرده باشه کچتا ای همه جوش فرق میکرده ایش ای خورغان بوده است این ایش ایراسیه ای استیتولی شهر بخته هم خیلی بچه ها بود... نه فیلم از کارس میمسته ایش چند سمکه؟ 1800 سم 1800 سم ایش هم امون غلومکس نه نه نه فیلم میرین داشت میگم الیمین رام های زوده ина марҳамат бо ҷа берунда айсоро нишон додем великои девскирам нишон додем хай ябор дига бо дига намудошам як мегин мархоша ё чанд сума накам инаи саузяам алясия ҳамун фирмаи веломаксяк фирма синфҳои барои чор панҷо ҳай када мемалум мешава кенгуру и чанд сума накам Чим, ау да и бақавтара бақала. Марам, марам. Ина вели ки назда 850 сум бо моина дора. Ина и байкер аст. Ага. 1100 сум бо арзу мешавад, багаж дора. Ина я? Хапот аз ин дора. Фонарик доран, қулф доран, комплект ҳама кам. 1100 1100 сум бо моина доштад. Ина и намудо аст, ба 650 сум. Ина я? 650 сум би айхидмона. Не, ё хитоям. Хитоя? Смарт мега на хитоя. Не, шали намуд мега. Авиан, ао. Ишчан сим боша? И 500 сим бо арзан боша. 500 сим бо арзан боша. Не, и 450 сим. Ага. Барои гулакои нав хай мекаде ё ина падошки дора? Ё нав омадан бо? Ё нав омадан, сифаташ хуб ман. Ё чанд сим шида кард? Акрет сатсам 50 сум нигона када у дарин гера нишон дода будем ку ура бугира у бахада. Охана ини жош ҳам маш охана. Пластмас не пачемни қатма кунишон. Ина баъд ини пластмаси хадоник падоник масаф. Хадоник ку чикали бадан? 150 сум дора. 250 дора, 300 дора. Қимат қимати 380 сум. Пеш пеш иш. 150 сар мешад то 380. На. Эй тана. این برای مسافده ها؟ این چند سومه یک ها؟ هزار پانسد سومه هزار پانسد سومه هم رسیز که؟ این بچه برای مسافده باشه برای مالدوج و برای گلک ها هم هشسته ارزون میشه با این را نرخش خشیده که؟ ششتت با ارزون میشه ششتت تومان ها؟ این کجا برو را قیره؟ ویلو ماکس ها؟ رسیز که؟ ای همه 600 یا؟ نه اینه تو نمیگه اینه سه نمودش ها؟ اینه کینگرو 700 تومان Ish hafta so'mi. 51 hafta so'mi, no? И женский мужской фана дорам. Не, фан свет чар хил аст, кабут аст, сир хазбарои духтарак. Амин. Ина ё 650 сум. 650 сум. И бахват ани ё? Ҳамаша гарантия. Гарантия шхата. Ина мачу. Ина иш майда тавда. Иш шанс мака. 900 сум бо арзон мешава. 900 сум бо арзон мешава. نه مرحمت بچه ها نهش 850 سون باز میشه 850 سون؟ آه بارس یه بلاروس میشه یه بلاروس هایا؟ آه رحمت شون بقوات یه الومینی ها؟ نه این رمای اوهانانو چی صفتاشو کنه آه صفتاشو نازم های خلاص هم کلی اینه بچه ها منزل ما رو پرای بازار بحار هسته این پرده بلیکوی هم مشه چنده موندگی اکران در رقمان میونه حتما زنگ زنه بچه ها سلامت باشین خلاص هم خیلی بچه های این بازار کلخوز آباد اکران در رقماش هم میمونیم حتما زنگ زنه اگر کسی در ویلی که ایس کرسن یا که ایس دور در کار باشه یا که دیتس که در کار باشه البته شما در روان میکنه دستفکه داره ما ایس کرسن یا بیشتگی هم شیم پیشتا برای ملای دو جا این اجا بو دیتس که دیسکرگیس کرسن یا بوده با کرسن یا پرستیش نخش کنه که 1500 тум арзон мешавад. 1500 тум арзон мешавад. Най простой 1200. Марҳамат. Кадом иш баргиша? Иш 1000 тум арзон мешавад. ассалому алейкум занҳои меҳрубон хоҳарони азиз ман старшевица директори компания фаберлик оиладор соҳиби чор фарзанд айни замон дар федератсияи русия бо ҳамроҳии оилаи худ зиндагонӣ мекунам дар командаи мо зиёда аз ҳазор нафар занҳои хонашин ба меҳнати ҳалоли худ кор мекунанд ки ҳамин зиндагии худро хубтару навстар гардонанд занҳои меҳрубон шумо ҳам хоҳиши кор кардан доред дар хонаи гармакак нишаста дар пеши фарзандҳои худ через телефон кор кунед ва зиндагии худро хубтару навстар гардонед агар шумо хоҳиши кор кардан доред ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дидаед ба ҳамин рақамҳо занг занед ватсап ба нависед ҳама нозукиҳои корро мефаҳмонем ҳама саволҳотон ба ҷавоб мегардонем компанияи фаберлик яке аз компанияи калонтарини ҷаҳон мебошад ки дастафкаш хо тоҷикистон хо русия хо дигар давлатҳои ҷаҳон ба бошед метавонед кор кунед дар командаи мо фақат занҳо кор мекунанд хоҳиш мекунам фақат занҳои меҳрубони хушмуомила занг занед ва кор кунед ки зиндагии худро назгардонед